Wah, ini kita gagal, weh. Weh. Eh, YouTube. So hari ini kita memancing lagi ya. Dan kalau anda lihat pemandangan masih lagi gelap gelita lah bukan gelap gelita lah, belum lagi nak terang lah wah ada jet Okay, sekarang kita berada di kolam batang kali lagi ya di Semarak sekali lagi ya sebab minggu lepas kita dah sampai tapi kita tak dapat pacu tak dapat mekong so kali ni kita nak target dua ikan yang ni lah memang caw peraya semua pun kita nak lah sama juga kita bersama dengan asing lagi. Handsome ah, asing hari ini tengok. Oh yo, pakai seluar panjang. Oh. Mana handsome ah. <laughs> Dan kita juga bersama <laughs> dengan Dan kita juga bersama dengan Peter ah. Ha. So dia tengah set up set up lagi. Hari ini awal pagi sekarang pukul 6.30 sahaja pagi dan kita mulakan di kolam casting. Hari tu kita tak pancing di kolam casting kan. Ha, hari ini kita mulakan di kolam casting dulu nanti dah terang nanti baru kita pindah ke berbalik kepada kolam besar di sana alright kita baru masukkan umpan saja so sekarang kita lihat dan tunggulah ini hari ni asing main casting ah dia punya rod, dia punya ni nanti terang sikit lah saya baru bagi tahu apa yang dia guna sekarang gelap lah tak nampak okey kita lanjut sekejap ni Ah, baru start saja sudah strike ikan ah. Oh, lucut lucut lucut. Two thousand years later. <laughs> Sebelum on video <laughs> Asyik kelakar Sebab we Ikan asyik lucu je So dia dah geram betul-betul lah Tangan saya penuh dengan minyak lah So tak boleh nak rakam Cuma saya tengah buat Tu So tadi kelakar benar lah benar Miss Okay so uh, kita pakai reel yang baru lah hari ni Saya lepas naik ikan dulu lah. Kita baru tengok <laughs> Ganas lah benda ni Okay, saya Thai Ryu uh, Ryu kita hari ni ya, ni baru Wah, Daripada Gawas Gawas uh, apa Metado Metado Beast ini lima ribu Cantik Dapat-dapat oh, hmm. hanyi terus ha, Kita dapat caw beraya seekor lah. Mau pindah kolam Okay, first ride hari ni ya. Tadi kita main di kolam casting ya. Asyik lucut saja, lucut saja. Belum sempat nak rekod sudah lucut. Belum sempat nak rekod sudah lucut. So tadi ya, <laughs> saya terfikir pun gelak ah, memang gelak gila. All right, first strike. Oh, mantap boy, strike ikan ah. sekarang kita berada di kolam casting eh sebab kolam besar sana banyak sangat orang ah. Pacu. Tinjo, tungyao, tungyao. Tinjo eh, ala jo. Oh, nampak tak ikan terbang tadi? Ooh, cozy walk. Okay, right. Asing sudah sambil duduk ah. Saya pun sambil duduk lah. Tengok lilek, ya. Toman lah weh. Toman. Wow, toman. Tiba-tiba dapat toman. Omong ngolo lao lai lao. mama. Papa ke mama ni Quả lật rồi Ngam ngam hú lật này Để thấy lại cô step hay bên đâu liền không Ngam ngam hú lật này Ui ui Dính xuống ô Ý ô Bố sao 有咩方法可以稱到佢咧？稱佢有幾重？有個搭咯。搭佢又。

我影相啊！哎哟，哦，OK，打的打到 man，现在打到 pachu 不啦？哎呦呦呦呦呦！哦，一条几几罗嘞？两几罗几？来来来来来来，先压先压，先压先压先压。 Balik kereta kah? Sumpah! Balik kereta kah? Sean, mantap ke? Mantap! Wah. Oh, dapat alligator gar, man. 아. 롱초에. 네, 롱초에, 근데 초에, 초에, 초에. 아, 매해가 더 초에, 다시 반네야. 아. 우. 로고 그거 끼암네. 우후. 우. 아하하. 오케이, 오케이, 오케이, 오케이, 오케이. 우우우우. 이 lần sợ lại đi. Woohoo! 嗱，你點樣點样影相咧？应该擠地下得啦。擠係咁。佢個功力好得意啊！佢唔係一路扯住佢嘅，佢係撞撞撞停，撞撞撞停嘅喎。收翻你嘅啊？咁樣。係喎，好大阵味啊！有味嗰條有。見到個牙咁粗。冇我條最黑。你要食啲乜嘢？哇！但係根家啲包唔熟啊！ Dia punya bau hanyi kuat <laughs> Mantap pun sudah nak muntah Aduh, sangat bau lah dia Dia bau Bau, bau apa? Bau hanyi, kuat Teruk daripada tongsan lah Khắp tổ mồm à. Lấy lấy cái này kéo Ở bên好似咁都唔算算喎。我 佢佢嘅牙佢好好多個窿啊！有冇？你仲識我叫嗰個人嚟拆藏寶啊？你叫佢嚟啊！去嗰度揾佢。Ini kurang-kurang 20 kilo lebih ya. Uyo, mantap, mantap, alligator gum man, uyo. Oke, okay, Thank you abang. Sebab kita tak tahu macam mana you orang mau buka ke mau macam mana. Ha. ha biasa makan dalam potong saja lah. Ya. Oh, okey okey. 幫手去喂，好重啊！OK，release。放咗落水啫嘛。 Tengok kamu mah ada Bye bye kan. Bye bye kan. Bye bye. Wuhu. Ha. Ah. Ikan tadi lah nampak dia masih main lagi di sana. Dia nak dia dia tak sanggup lah dengan kita nak main dengan kita lama lagi kot. Dia naik-naik lagi. Ha ah, tengok sana. Ah, tengok mantap boy sudah pengen ah. lah <laughs> kita makan lunch dah habis lunch sudah balik sekarang sudah pukul dua lebih lah Okay guys, so sudah pukul tiga, dah habis makan Kita balik Kolam masih banyak orang ah. Okay, kepada anda yang minat dengan aktiviti outdoor sana? Jangan lupa untuk klik subscribe lah so dengan sokongan anda semua kita buat lebih banyak lah konten-konten outdoor memancing ke camping ke atau pergilah buat apa-apa yang <laughs> menarik right sampai di sini saja kita jumpa lagi pada video akan datang bye bye